que era moi lambón. Un día a avoa estaba preparando as papas e de repente o gato se a comeu. Entón, cando non quedaba nada, foi dar un paseo. Estopou cunha nano e o comeu. Cunha dama de branco e a comeu. Un, con cinco paxaros e os comeu. Topou un crebo e se o comeu. Topou sete naniños e se os comeu. manchada. E entón, triqui traca, o gato se parteu en dous. E, e entón saíron todos. E a aboa, como estaba famenta por non haber comido as papas, puse a casa.